Леонід щороку приходить з квітами до меморіалу героям Ольшанця. 8 травня 1945 року загинув рідний брат чоловіка. В самом Берлине он и нес э, донесение какое-то ж срочное послал командир, и его, бо наши ребята были э, там с ним, то прямо в сердце его. И вот я же говорю, вже, считай, победа, а брата потеряли. Леонід має статус дитини війни. Каже, не думав, що нині знов доведеться пережити події 41-го року. Для меня сейчас еще хуже, потому что то мы знали одного врага, а теперь мы не знаем. И такого издевательства над детьми, над э, жителями, ну, не помню я. Но я видел, как начиналась война в 41-м, мне 5 лет было, так что какие войска шли через нас и нас отступали, то у нас такого была колония, то там остался один дом и крыша, что под железом было. Остальное все тоже было. Ну, в деревне там дома три или четыре были сожжены. А так нас тоже ввели на расстрел, вот именно э, перед самым освобождением. Дело в том, что я жил в деревне, Чаву сайту Первомасти, Николаевская область сейчас, э, то люди, э, человек 40 было в одном подвале и втором, и они, что помешало им, или кто-то подзвонил, или что, что на расстрел, а потом отменили, раз, заставили там, поместили в, э, в домах, и до утра, а на утро идем, смотрим, бегит один немец, а тут и наш. Боже, какая радость, это вам не передать. Вшанувати пам'ять загиблих у Другій світовій війні прийшли представники влади, поліції, державної служби з надзвичайних ситуацій, військові тощо. Хочемо нагадати, що зараз відбувається те, що відбувалося е, у Другу світову війну. На нас знову напали, і знову нам приходиться відбуватися на, на, на тих же локаціях, на тих, на тих же місцях, де відбувались бої в 41-45 роках. Сьогодні дуже символічно, що ми тоді боролися під прапорами з червоною зіркою. А сьогодні літаки з червоною зіркою кидають, скидають бомби на наші міста і вбивають наших людей. Ми повинні пам'ятати про це і не забувати. І пам'ятаючи е, фразу Вінстона Черчилля, що фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистом. Сьогодні так і вийшло. Ми повинні не забувати це, пам'ятати героїв, е, які сьогодні гинуть, пам'ятати тих хто віддавав своє життя для того, щоб ми могли жити в мірі. За словами міського голови Олександра Сенкевича, станом на 8 травня 2023 року в Миколаєві залишилось 37 учасників бойових дій часів Другої світової війни. У 2022 році помер останній визволитель Миколаєва. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.